間の無駄だぜ頭の闇に光一つ静かに眠れ我が剣余計なことするな我が魂 我が炎 教えてやるぜ見たか戦国最強のお出ましだ うるさい けが。嵐の星よ我が門よ一軍に捧げかけま相手がかったななかなかのこの先には僕の夢が今日も絶好調ですね 案内み起き上がってねえど実に良きことこれが私の全て しは影忍んで待っておいでますー郎ルお後がよろしいようで目にかが開いてよく見ろよ ずは我らが圧倒的に上終わりにしろ腹がず上出来だご戦場様あれ私はあのお金 ぶつぶにおぶ あこれぞきらめき新世界そこは守るようにと言ったはずだよ申し訳